दुईवटा होइन दुईटा घरतिर होला एउटा यता छ एउटा त्यसो भए एउटा उता हो म हिल गर्दैछु है त्यहाँ पनि एउटा घर चाहिँ यो सिङ्गल हाउसमा अगाडि पनि अगाडि पनि यहाँ पनि छ पछाडि कता जानु पछाडि आओ ए थुप्रो आयो थुप्रो पछाड़ी चढ़ने मेरा अगड़ी आयो माथि थाहा भएन यहाँ छ एउटा यहाँ मेरो अगाडि यता यता मेरो अगाडि चाहिँ यता आउन यो वालतिर यो माथि माथि माथि माथि जम्प गर्ला है जम्प गरे जम्प गरे जम्प गरे लास्टमा भित्रै आयो मर्छ भने ए हाँ वैक्सीनेशन में पूरा वाला क्लोज में आओ पावर में बस है मिनी मार गर त ढुङ्गामा उयो ढुङ्गामा ढुङ्गामा ढुङ्गामा